Привет. Ты кто? А, ты подопытный. Ой. Чувствуешь, что-то горит. Это пушка. Куда мы идем? Ой, привет. Что это? Только посмотри на это. Фу. no